привет, дорогие друзья из солнечной Алани. Сегодня у нас стоит невероятно жаркая погода. И мы пришли с вами сегодня в магазин нижнего белья, который называется Джанатан Ичгиим. Находится он на пятничном рынке в самом центре Алании. В этом магазине продается нижнее белье для мужчин и женщин. Здесь огромный ассортимент очень качественное нижнее белье по очень приемлемым ценам. Находится магазин Джонатан Ичгим прямо напротив всеми вами любимого магазина Роя Кундура. И чуть дальше по улице в конце находится автобусная станция. Вот именно на эту автобусную станцию вы приезжаете, когда приезжаете в Аланию из различных э, районов. И Прям от этой станции магазин Руя Кундура, и напротив магазина Руя Кундура находится магазин Джанатан Ичми. Владелицей этого магазина является Мелихат Ханым, и она сейчас немного расскажет о магазине и как долго она работает ben в этой сфере. Canatan, Canatan Çikim işletme sahibiyim. 23 senedir Alanya'da Canatan Çikim olarak hizmet vermekteyim. Ürünlerim e, Türkiye'de en kaliteli, en e, doğal ürünleri dükkanımda bulundurmaya çalışıyorum. insanlara sağlıklı hizmet vermek için uğraşıyorum. Ee, dükkanımda bambu, modal ve pamuk gruplarım bulunmaktadır. Erkek ve bayan reyonlarımız ayrı ayrı mevcuttur. Bayan grubunda kom, altan, MBB, Moonlight, e, Le ve orkide ürünleri vardır. Kom, yeni ince toplayıcı gruplarımız da mevcuttur. Pijama çeşitlerim var. Ee, hem erkek hem bayan olarak atlet gruplarımızda her grup atletimiz bulunuyor. Pamuk, e, bambu ve modal. Kilo çeşitlerimiz mevcut. E, doğal ve sağlık ürünler üretiyoruz. 23 yıldır müşterilerime hiçbir zaman e, yanlış bir ürün satmamaya çalıştım. Дорогие друзья, как вы видите, в этом магазине представлено огромное количество разных марок нижнего белья, как для мужчин, так и для женщин и все эти товары э, турецкого производства. Поэтому давайте скорее пройдем внутрь, посмотрим ассортимент, ну и, конечно Прежде же, цены. чем э, владелец этого магазина расскажет нам про ассортимент, цены, покажет все подробно, быстренько проведу вам экскурсию. В этом магазине есть большой выбор бюстгальтеров э, спортивных для кормящих мам, очень большой выбор корсетов на любую фигуру, большие размеры. Конечно же, огромный выбор бюстгальтеров, и пушапы, и без пушапов, и на бретельках, и без бретелек. Большой выбор нижнего белья, конечно же, маечек из бамбука, из натурального хлопка, ну и огромный выбор пижам для мужчин и для женщин. Есть колготки, если вам необходимы колготки, и большой выбор пижам для мужчин и для женщин. Огромный выбор цветов, зимние, летние пижамы. И, конечно же, есть очень красивые пижамы, ночнушки. Вот, например, вот такого вот плана. Поэтому сейчас все подробно расскажем вам про цены, про ассортимент. Действительно, этот магазин настоящая находка. И теперь, будучи в Алании, вы сможете сюда прийти и купить белье любого размера, качества, ну и, конечно же, на любой случай. Bu elbise korsemizdir. S- e, Small'dan e, 2x large'a kadar bedenimiz vardır. Bunlar da e, bütün korsemizde 2x large'a kadar bedenimiz var. Bunlar emzirme sütyenlerimiz. E, New Night'ın ürünüdür. Viscon'dur. Small'dan x large'a kadar bedeni vardır. Bu yine emzirme sütyenimiz 75 bedenden 90 bedene kadar bedeni vardır. Bu pamuk grubumuz emzirme sütyeninde İmer'in ürünüdür. Modaldır. Ee, 75'ten 90'a kadar bedeni vardır. Bunlar 35 TL. Ee, bu da 40 TL. Burası kilot grubu. Bunlar e, penyedir. Korse kilot olarak geçerli. 10, 10 TL'dir. Bunlar %100 pamuk grubum. Fiyatı 10 TL'dir. Ee, XX larça kadar bedeni vardır. Farklı renkleri vardır. Siyah, beyaz, ten, gri. Yine büyük bedenlerim. %100 pamuktur burası. %100 pamuktur. 4 bedenden başlıyor. 7 ee, bedene kadar bedenim vardır. Fiyatı 10 TL'dir. Burası yine %100 pamuktur. 10 TL'dir fiyatı. Bunlar bikini grubu. Yine 10 TL'dir fiyatı. Black Spate'in ürünleridir bunlar. Böyle. Renkleri var. Siyah, beyaz, ten, bej rengi. Bunlar 7,5 TL. Yine %100 pamuktur. 3 numaradan başlıyor. 7 numaraya kadar bedenimiz vardır. Bej rengim var. Mor rengim var. Bordo bikini grubunda. Ten rengim var. Pembe renklerim var. Bikini grubudur. %100 pamuktur Yine bu bunlar. grubumda %100 ee, pamuktur. Bunlar yine Black Spate'in ürünleridir. Small'dan X large'a kadar bedenlerim vardır. Penyedir bunlar. Fiyatı 7,5 TL'dir. Bu grubum 7,5 TL. Bu grubum Südyen grubunun e, bir bölümü. Moonlight'ın ürünü. Türk malıdır. Toplayıcı ve telli modelleri var. Dantelli ve dantelsiz. Siyah beyaz ten e, renklerimiz mevcuttur. Bunlar 45 TL'den 70 TL'ye kadar e, fiyatları vardır. Bu Strapless modeli. Bu Strapless modelinin e, dantelli grubu 75 bedenden 95 bedene kadar e, e, bedenleri vardır. B kap, C kap, D kap, e, E kaba kadar e, bedenleri vardır. Fiyatları 70 70 TL'dir. Bu grubum yazlık bir grup. Tamamen pamuktur. Bedeni 75 75'ten 95 bedene kadar bedeni vardır. Fiyatı 45 TL'dir. Yine Moonlight'ın bir sütyeni kuşaplıdır. Şöyle push-up modelidir. 75 bedenden 90 bedene kadar bedeni vardır. Siyah, beyaz ten, 3 rengi vardır. Fiyatı 45 TL'dir. Bunlar yine Türk malı, orkidenin ürünüdür. Straplez ve düz modelleri vardır. Fiyatı 50 TL'dir. Siyah, beyaz ten, 3 rengimiz vardır bunda da. Şu şekilde. Bu da yine Türk malı Lejardinindir. 75 bedenden 90 bedene e, siyah beyaz ten 3 rengimiz vardır. Fiyatı 45 TL'dir. Puşaplı ve puşapsız model olarak e, değişebiliyor. Hı hı. Bu yine full puşap grubumuz. Silikonlu modelimiz ekstra dolgu vardır bunun içinde. Fiyatları 70 e, 45 TL'dir. Siyah beyaz ten 3 rengimiz vardır. A kaptan başlar. A, B, C kaba kadar e, bedenlerimiz vardır. Hı hı. Bunlar e, sütyen takımlarımız. Lejardin Türk malıdır. Dolgulu ve dolgusuz, push-up ve push-up'lı olmak üzere, push-up'sız olmak üzere iki çeşit modeli vardır. Bu push-up'sız bir modeli. Siyah, beyaz, ten rengi, kırmızı, ee, mor, bordo renklerimiz vardır. Nurtex markamız var. O da yine push ve puşapsız olmak üzere e, modelleri değişiyor. Bordomuz, siyahımız, kırmızımız. Fiyatları e, 89 TL'dir. Şöyle. Yine Moonlight'tan bir takımımız. Bu da 84 TL'dir. Bordo ve laciverti var bu takımımızın. 75 ve 90 bedene kadar bedenimiz var. Yine böyle anılım bir takımı var. Yine bu da Türk malıdır. Ee, hem sütyen olarak hem gecelik olarak kullanabiliyorsunuz bunu mavi rengimiz var bunda. Mavi, morumuz var. Kuşaplı bir modeldir. Fiyatı 150 TL'dir. Burası Altan grubumuz. Yine bu da Türk malı, Türk malıdır. Puşaplı ve puşapsız olmak üzere iki modeli vardır. Toparlayıcı grubudur. 75 beden C, D, E, F kaba kadar kapları vardır. Siyah beyaz ten rengi renkleri vardır. Fiyatı 127 TL'dir. Yine e, Altan'ın toparlayıcı grubundandır. Moru, siyahı, e, grisi, mürdümü, ten rengi vardır. Fiyatı 172 liradır. B, C, D, E, F, F kaba kadar kapları vardır. Yine Altan'ın e, toparlayıcı korse grubudur bu. Korse südyen grubudur. Fiyatı 120 TL'dir. B, C, D, E, F kaba kadar kapları vardır. Siyah beyaz ten 3 rengi vardır. Burası kom grubumuz. Yine Türk malıdır. telli ve telsiz olarak e, değişen 5 çeşit modelimiz vardır. Toparlayıcı grubudur. Büyük bedene kadar bedenlerimiz var. 95, 100, D kaba kadar, E kaba kadar kaplarımız vardır. 75 bedenden başlıyor. Fiyatı 100 liradır. Siyah, beyaz ten. 3 rengimiz vardır bunda. Telli grubu. Yine common. Fiyatı 100 TL'dir. 3 rengi. 75 bedenden 95 bedene kadar bedeni vardır. Yine aynı firmanın 75 bedenden 95 bedene kadar bedeni vardır. B, C, D, E kaba kadar kapları vardır. Yine Moonlight'ın toplayıcı grubundan e, dantelli toplayıcı 75 bedenden 100 bedene kadar bedenlerimiz vardır. Fiyatı 75 TL'dir. E, siyah, beyaz, ten, gri, yeşil, bordo renklerimiz vardır. Bu Malabadi grubumuz. %100 bambudur. Tamamen şey, organiktir bunlar. 75 ee, ve 110 e, bedene kadar bedeni vardır. Siyah, beyaz, ten 3 rengi vardır. Fiyatı 35 TL'dir. Malabade Atlet grubum kalın askı ve ip askı ve sıfır kollu askı atletlerim. Bunlar da yine modal grubundan. siyah, beyaz ten, lacivert renkleri vardır. Fiyatı 35 TL'dir. Bunlar pijama grubumuz. Bayan pijamalarımız. Bu viskon pamuktur. Fiyatı 100, 135 TL'dir. Bayan pijama grubumuz e, modaldır bedenlerimiz small'dan 3x'lerce kadar bedenimiz vardır. Fiyatı 125 TL'dir. %100 pamuktur. Ee, PG markasının, bir Türk markasının ürünüdür. Fiyatı 160 TL'dir. Bedenleri small'dan başlayıp e, 3x'lerce kadar bedenimiz vardır. Yine %100 pamuktur. Dika'nın ürünüdür. Türk markası. 125 TL fiyatı vardır. %100 pamuktur. Yine pijamalarımızdan bambu grubumuz. Şortlu bir takımdır. Fiyatı 75 TL'dir. Tamamen organik. Small bedenden X large'a kadar bedenimiz vardır. Modal grubumuz small bedenden başlayıp 3X'lerçe X kadar bedenimiz vardır. Fiyatı 184 TL. Gecelik grubuna geçiyoruz. Böyle bir takımımız var. Fiyatı 185 TL'dir. Şöyle kutuda göstereyim. Sadece siyah rengim var. Bu tek geceliğimiz. Fiyatı 58 TL'dir. Siyahı, bordosu, krem rengi, pudrası vardır. Bu saten pijama takımıdır. Ee, kremi, bordosu, mavisi, laciverti, siyahı vardır. Fiyatı 189 TL'dir. Yine bir gecelik takımımız. Saten grubundan. Ee, renkleri siyah, krem, pudra. 3 rengi vardır. Fiyatı 180 TL'dir. Yine bir gecelik takımımız pudrası, kırmızısı ve siyahı vardır. E, Versace'nin ürünüdür. E, ee, 360 lira fiyatı vardır. Altılı set olarak gecelik e, takımı. Baby Doll'u ve satan pijama grubu. Fiyatı 360 TL'dir. Erkek pijamalarını gösteriyoruz. penye ve modal karışımlı üçlü takımdır. Şortu ve altının uzun pijaması vardır. Fiyatı e, 189 TL'dir. PJ'nin ürünü Türk malıdır. Yine bir Türk malıdır. Uzun, kışlık. 3x large'a kadar small'dan 3x large'a kadar bedeni vardır. %100 pamuktur. 119 TL fiyatı vardır. Bu grubun yazlık malabadi e, modal bambu karışımlı e, bir pijamadır. Üç, e, üçlü takımdır. Uzun pijaması, altının şortu ve üstünün tişörtü olmak üzere. 118 TL fiyatı vardır. Bordo, gri, e, laciverti vardır. pamuk grubu atletlerimiz. Siyah beyaz ten üç rengi vardır. E, kalın askı, ip askı, dantelli, dantelsiz modelleridir. Tamamen %100 pamuk olmak üzere fiyatı 15 TL'dir. Bu kalın aslı modeli. Yine %100 pamuk. Fiyatı 15 TL'dir. Siyah, beyaz ten 3 rengimiz vardır. Bunlar bambu atlet grubumuz. İp askı, kalın askı ve dantelli modellerimiz vardır. Tamamen organik. Kuenin ürünüdür. 35 TL'dir fiyatı. Siyah, beyaz ten 3 rengi vardır. Dantelli grubu yine Kuen'in tamamen organik 35 TL fiyat vardır. Burası erkek reyonumuz. Erkek grubumuzda atletimiz e, bir bedenden 3x large bedenimize kadar mevcut. Bunlar da pamuktur. Erkek fanilalarımız yakası açık ve yakası kapalı olmak üzere iki modelimiz var. Bunlar da renklerimiz siyah, beyaz, gri, 3 rengimiz var. Bedenlerimiz X small'dan başlıyor. 3X large'a kadar bedenimiz Fiyatlarımız... mevcut. Atletlerimiz 18 lira ile 25 lira arasında değişiyor. Fanilalarımız 25 lira ile 35 lira arasında değişiyor. Onların V yakaları mevcut. Renkleri mevcut. Bambu grubumuz tamamen organiktir. %100 ee, bambu grubumuzdur burası. V yaka yarım kol, sıfır yaka yarım kol, e, sıfır yaka sıfır kol ve atlet olarak 3 grubu var. Yine kilot grubu da bambudur. Kilotlarımız 20 lira. Bambu atletlerimiz 35 lira. Modal grubumuz Cotton Box marka. Ee, kayın ağacından üretilmiş bir üründür. Doğal ve sağlıklıdır. İçinde yüzde beş e, vücuda e, rahat oturması için elasten kullanılmıştır. Yine koton box'un baksırları tamamen kotondur. Bunlar da fiyat 18 lira. Tatkan baksır ürünlerimiz. Bunlar da modal kumaştır. Kayın ağacından üretilmiştir small bedenden XX large'a kadar bedenimiz 11 renk rengimiz var. Renkler görülüyor. Alanya baksır tamamen kotondur. Ee, pamuk üretimidir. Direkt kendi imalatımız. Fiyatı 10 lira. Ersos pamuktur. Kendi üretimimiz. Anıt uzun baksırdır. Yazın Alanya'da pişik olmayı önleyen en güzel baksırlarımızdan bir tanesi. Uzun paça olduğu için rahat sarar. Sağlıklıdır, pamuktur. Fiyatı 22 lira. Flexpate atletimiz tamamen doğaldır. %95 e, pamuk, %5 elasten kullanılmıştır e, rahat ve güzel bir atlettir. Yine onun bir alt grubu Ali ve şu anda kampanyada e, bunun paketi 89 lira. Bunun paketi 55 liradır. Kampanyada olduğu için şu ara Bunlar kampanyası var. grubumuz. Renklerimiz siyah, kırmızı ve kahve olmak üzere 3 çeşit rengimiz var. Ve fiyatları 20 TL'dir. Burası erkek çoraplarımız. Ee, markalarımız Pro ve Dündar. Bay Cevalli. Ee, Patik. Patik. Ee, Babet. Ve normal çorap olarak 3 grupta. Bambo, pamuk ve modal gruplarımız. Modal. Bambu. Ve pamuk koton olmak üzere 3 kalite çorabımız var. Ee, fiyatları 5 liradan 20 liraya kadar çorabımız var. Ee, yazlık ve kışlık çorap çeşitlerimiz mevcut. Bayan grubunda da aynı gruplarımız mevcut. Дорогие друзья, приглашаем вас в этот замечательный магазин нижнего белья для мужчин и женщин Джанатан. Все ссылки на местонахождение, контакты этого магазина в описании. Ну и, конечно, благодарим вот этих вот замечательных женщин за то, что они нам показали свой магазин и рассказали про ассортимент и цены. O zaman siz mağazanıza davet edebilirsiniz herkese. Ee, teşekkür ediyoruz herkese. Bizden alışveriş yapmaya bekliyoruz. Sevgiyle kalsınlar.